හෙට රෑ දොළහින් පස්සේ දැනෙන්න ගෑස් බස්සයි. දැන් දේශීය පුවත් යෝජිත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන සූදානමක් බව මහාචාර්ය ජීඑල් පීරිස් පවසනවා. මෙම පනත පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවොත් ඒ ස්ථීර වශයෙන්ම පරාජයට පත් කරන බවයි විපක්ෂය නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ පවසන්නේ.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 අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය අද කොළඹ ලිප්ටන් වටරව් මාසලදී විරෝධතාවයක නිරත වුණා. විශ්වවිද්‍යාල තුළ සිදු කරන මර්ධනය නතර කරන ලෙස ඉල්ලමිනුයි විරෝධතාවය සංවිධානය කර තිබුණේ. විරෝධතාකරුවන්ට ජල ප්‍රහාරද එල්ල කෙරුණා. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍යබල මණ්ඩලය අද කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුම අසලදී විරෝධතාවයක නිරත වුණා. ඒ සරසවි තුළ සිදු කරන ශිෂ්‍ය මර්ධනයට එරෙහිවයි. අත්තුරුන්ගෙන් ටිරාන් නලස්ගෙන් දේශබන්දු දෙන්නකෝන්ගෙන් ඕඩර් හම්බෙලා ඇති ගහලා එලවන්න කියලා. දැන් අපි කලබල කරේ නෑනේ. පාර වැහුවේ නෑනේ. අපේ විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන ප්‍රශ්න ටිකක් අරගෙන එයා පැත්තේ තියෙන UGC එකට යනවා. යන්න අයිතියක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. අපි දැන් මෙතන පාගමනක් පටන් ගත්තද නෑ? මේ පේමන්ට් එක මේ ඉන්න ළමයි ටික බලන්න පේමන්ට් එකේ හරීම සාමකාමීව අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියක් විදිහට අපි යනවා එතනට සාකච්ඡාවකට. ඔයාලගේ පොලිස් පනත හරි තියෙන ඔය ඕන බම්බුවකට බෑ. මූලික අපි ඔයාගේ අත ඇඟට අත තිබෙත් නෑ අපි මොකුත් කරන්නේ අපි අපේ පාඩු යනවා. අපි නේද? අපිට පේමන්ට් එක යන්නේ නැයි. ඇයි මේ? ඇයි? ඒක මොකද්ද නීතිය? පේමන්ට් එක පේමන්ට් එක යන්නේ. ඔයාලට කියන්නේ පාරකින් යන්නම් බස් එකෙන් ගලා හරි යන්නම් කියලා. මෙම විරෝධතාවය විසුරුවා හැරීමට පොලිසිය ජල ප්‍රහාර එල්ල කරනු ලැබුවා. විරෝධතාවය හේතුවෙන් ව්‍රතවාහන තදබදයක්ද හටගත් බවයි වාර්තා වන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලැබුණු පසු IMF එකඟතාවේ ප්‍රධාන කරුණු නීතියක් බවට පත් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ඒ මුදල් අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින් දහ අටවන වතාවටත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල වෙත යාමට කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති බවයි ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.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 ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත නවබදු ප්‍රතිපත්තිය සහ රජයේ මර්ධන ක්‍රියාවලියට එරෙහිවයි මෙම විරෝධය පවත්වනු ලබන්නේ. උපයන විට බදු ප්‍රතිපත්තිය බැංකු පොලි අනුපාතය ඉහළ දෙමීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් වෘත්තියවේදීන්ගේ වෘත්තිය සමිති එකමුතුව රජයට එරෙහිව සිදු කරන ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අද විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා. අද මේ රටේ සමස්ත වෘත්තිය සමිති එකතු වෙලා තීරණයක් ගත්තා. ආණ්ඩුව විසින් ගෙනියන මේ අසාධාරණ පනත්වලට ඒ වගේම මේ ගේන අසාධාරණ නීතිවලට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න. පැහැදිලිව කියනවා ආණ්ඩුවට මේ වෙනකොට ගෙනත් තියෙන ත්‍රස්ත විරෝධී පනත වහාම කකුලාගත යුතුයි. ගමේ මරණාධාර සමිතියක කොඩියක් දාන්න බැරි ගානට මේ පනත ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අපි පැහැදිලිව කියනවා මේ පනත ගේන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ. අපි හෙට දවසේ මේ සමස්ත වෘත්තීය සමිති එක්ක විරෝධතාවයක් දියත් කරනවා. එතන සිට මේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට ගෙනියන්න අපි සියලු දෙනා එකමතිකව තීරණය කරලා තියෙනවා. මෙරටේ ජනතාවට බරපතල බදු ගහලා බිල් වැඩි කරලා ජනතාව පීඩාවටපත් කරලා ඒ ජනතාව තමන්ගේ නිදහස වෙනුවෙන් නැත්නම් තමන්ගේ පීඩනයට එරෙහිව අරගල කරද්දී ඒ අරගල මර්ධනය කරන්න ප්‍රතිත්‍රස්ත පනක් ගෙනලා තියෙනවා දැන්. අද තීරණය කරා සියලු වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධව හෙට දවසේ දවල් 12ට කොළඹ කොටුවේදී දැවැන්ත විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් පවත්වනවා. 10 වෙනිදා කොළඹදී දැවැන්ත විරෝධතා රැලියක් පවත්වනවා. හෙට දවසේ අපි බල කරලා ආණ්ඩුවට කියනවා ත්‍රස්තවාදේ වැලැක්වීමේ පනතත් ඇන්ටි ටෙරරිස් ඇක්ට් එක හැටියට ගේන මේ අලුත් පනතත් දෙකම වහම හවුස් කරන්න ඕනේ. රටේ පොදු දේපල විකුණන එක නවත්තන්න ඕනේ. අසාධාරණ ලෙස ජනපීඩක බදු පනවලා තියෙනවා. මේ බදු ඉවත් කරන්න ඕනේ. මේ රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ මේ අනීතික ක්‍රියාමාර්ග මේ ත්‍රස්තවාදී පනත් ජනතාවට බර පැටවීම් පරද්දනතෙක් ඉදිරියට ගෙන යන කටයුතු කරනවා ඉල්ලන්නේ වැඩවර්ජන නම් වැඩවර්ජන දෙන්න සූදානම් ත්‍රස්ත විරෝධී පනතක් ගෙනල්ලා ඒ පනත මගින් වෘත්තිකයෝ විතරක් නෙවෙයි මේ රටේ අහිංසක ජනතාව මාධ්‍යවේදී හැමෝම තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් මේ පාරට බහින එක නවත්තන්න මේ රටේ වෘත්තිකයෝ ඒ සීලෝ දෙනාම ඒ දෙකින් තොරව මර්ධනය කරන්න ගෙනාපු පනතක් හැටියට තමයි දකින්නේ ඒ පනත රාජය කිරීම සඳහා අපි දිවි හිමියෙන් කටයුතු කරන්න මේ අවස්ථාවේ ප්‍රඥා දීලා තියෙනවා අද වෙනකොට ඊටමත් මර්ධනකාරී විදියට උත්සමිති නායකයින්ගේ අතපය බැඳලා S2 බැඳලා සිද්ධකට දාලා තියෙනවා මේ මොහොතේ අපි කණජ තෙල් සේවකයා විදියට වෘත්තීය සමිති විදියට අපි එකතු වෙලා මේලින්දෙන් ගොඩ ඇවිදිලා නැවත සැරයක් කණජ තෙල් සේවකයාට නායකත්වය දීලා ඔය රනිල් වික්‍රමසිංහ රාජපක්ෂල එකතු වෙලා කණජ තෙල් නීතික සංස්ථාව විකුණලා කෑලියට කඩන්න හදන සම්පූර්ණයෙන්ම පරාද කරනවායි කියලා අපි කියනවා මැතිවරණය කල් දැමීමට එරෙහිව ජාතික ජනබල වේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිණී ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය ඇතුළු පිරිසක් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් පසුගියදා ගොනු කරනු ලැබුවා.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 දිවේන පුරා භූකම්පන මාන සහ අදාළ නවීන උපකරණ සවිකිරීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. කොළඹ සිද්ධ වෙන කම්පනවලට අපි හේතු හොයනකොට ඇත්තෙන්ම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කොළඹ ප්‍රදේශයේ නුදුරින් තියෙන මුහුදු ප්‍රදේශයේ මුහුදු අභ්‍යන්තරයේ මුහුදු පතුලේ සුවිශේෂී වූ භූෂමතාවයන් දකින්න ලැබෙනවා. ඒ භූෂමතාවයන් බැලුවාම ඉතා පැහැදිලිව පේනවා පුරාණයේ අවුරුදු මිලියන් ගණනක් අපිට පොළව ඉතා එකට එකක් විරුද්ධ දිසාවට ගමන් කරපු ස්ථාන බව හොඳින් පේනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවෙන් ලංකාව වෙන් වෙලා ඈත් වෙන ප්‍රදේශය එතන තියෙන බව අපිට හොඳින් පේනවා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවට දකුණෙන් තියෙනවා කඳු ගැට ස්වරූපයක් මුහුද අභ්‍යන්තරේ. මේ ඔක්කොම එකට රේඛාවක යා කරොත් ඒ රේඛාව කොළඹ හරහා දිවෙන බවත් පේනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ කිසියම් වූ සුවිශේෂී භූගර්භ විද්‍යාත්මක තත්ත්වයන් පවතින බවක් පැනින්නේ. ඒ කියන්නේ සමහර විට මේ තත්ත්වයන්ම වෙන්න පුළුවන් හේතු සාධක වෙන්න පුළුවන් කොළඹ ප්‍රදේශයේ සිද්ධ වෙන කම්පනවලට. බස්නාහිර පළාතේ මුහුදු බඩ ප්‍රදේශවලින් ඔබ්බට මුහුදු ප්‍රදේශයේ ගැන ඉන්දියාවත් ලංකාවත් අතර කලාපයේ කම්පන සිදුවෙන්න පුළුවන්. නමුත් එය එකිනෙකට ගැටෙන කලාප මායිමක් නෙවෙයි එකිනෙකින් ඈත් වෙන මායිමක් බව පෙනෙන්නයි තියෙන්නේ මේ මුහුදු ගැඹුරේ මුහුදු පතුලේ තියෙන මේ දර්ශන අපි දැක්කම ඒක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් කම්පන සිදුවෙන්න පුළුවන් විශාල කම්පන නෙවෙයි නමුත් කුඩා කම්පන සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. කුකුළුමස් සහ බිත්තර මිල උත්සව සමය තුළ ඉහළ යාම වළක්වන්නට බැරි බව සමස්ත ලංකා කුකුළු ව්‍යාපාරිකයින්ගේ සංගමය පවසනවා. එහි සභාපති අජිත් ගුණසේකර මේ බව පැවසුවේ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමිනුයි. මෙ අතර හෙට මධ්‍යම රාත්‍රී සිට ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල පහළ දැමීමට එම සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා. ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල රුපියල් දාහකට ආසන්න මුදලකින් පහත දැමීමට ඉඩ ඇති බවයි සමාගම් පවසන්නේ. හෙට මධ්‍යම රාත්‍රී සිට ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල පහළ දැමීමට එම සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා. එ අනුව කිලෝග්‍රෑම් දොළහයි දශම පහේ ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් දහසකට ආසන්න මුදලකින් පහළ දැමීමට කටයුතු කරන බවයි ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපති මුදිත පිරිස් ප්‍රකාශ කළේ. ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල අඩු කරන නිශ්චිත මිල ගණන් හෙට දින ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි එම සමාගම වැඩදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. එල්ලුමට සරිලන සැපියුම ලබාදීමේ අපහසුතා මත කුකුළු මස් කිලෝවක් රුපියල් එදහස් දෙ දෙසියේ සිට රුපියල් එදහස් හාරසියක් දක්වා මිල ඉහළයාමක් සිදුවිය හැකි බව සමස් ලංකා කුකුළු ව්‍යාපාරිකින්ගේ සංගමේ සභහපති අජිත් ගුණසේකර පවසනවා. උත්සව සමයක් තියෙනවා එතකොට ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ඉල්ලුමට සැපයම කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. සීතකල කුකුල් මස් මං හිතන්නේ ඒ ඉල්ලුමට සැපෙම තියෙනවා ඒ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා ඒවා සුපර් මාකට් වල තියෙනවා එම ජීවිත කුකුල් මාස් මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ වගේ ඉල්ලුම සැපෙම අනු මිල තියෙන්නේ වෙයි සාමාන්‍ය මිල දල වශයෙන් කියන වෙලද අපි බලාපොරොත්තු වුණා බොහෝ දුරට රුපියල් 1400ත් 1200ත් අතර මිල උච්චාවචනය වෙයි කියන එක පාරිභෝගිකයා සතුට වෙන මිලට දෙන්න මොකද පාරිභෝගිකයා අසිරිතාවටපත් වෙලා තියෙන උන්ගේ ආදායම අඩු වෙලා තියෙනවා හැම පළතුරක්ම එළවලුවක්ම දියරයක්ම කිලෝ ගානට තමයි විකුණන්නේ අපේ මේ බිත්තරේ විතරයි කිලෝ ගානට විකුණන්නේ නැත්තේ. ගැසට් එක ගහලා තියෙන සුදු බිත්තරයක් 44යි රතු බිත්තරයක් 46යි. අපි හෙට ඉඳන් අපි තීරණයක් ගත්තා කිලෝ ගානට විකුණන්න. ඉන්දියන් බිත්තරේ ගන්න පුළුවන් නම් බේකරි හිමියට <coughs> ග්‍රෑම් එකක් 785 ගානේ අපි හෙට ඉඳන් අපි දෙනවා ග්‍රෑම් එකක් 780 ගානේ. අපි මේ සාධාරණත්නේ පාරිභෝගිකයට මේ බිත්තරයක් මේ අවුරුදු වෙලාවේ කණ්ඩ දෙන්න කිරුම්බරට දෙන එකත් හෙට ඇල්ලුවොත් පාරිභෝගික අධිකාරිය අපට මීට වැඩිය කතා කරන්න නෑ මේ පාරිභෝගික ජනතාව වෙනුවෙන්. මේ අතර රජයේ පාලන මිලට වඩා වැඩියෙන් සහල් මිලදී ගන්න එපායයි නිවරත්න සහල්හි අධිපති මිත්‍රපාල ලංකේශ්වර පාරිභෝගිකයින්ට පවසනවා. රජයේ පනවලා තියෙන පාර්ලිමේන්ට වැඩියෙන් කිසිම කෙනෙක් සහල් මිලදී ගන්න එපා. මොකද මේ අවුරුදු දවස් කිට්ටු වෙනකොට සමහර විට පෙලක් කට්ටිය මේ සහල් මිල වැඩියෙන් විකුණන්න උත්සාහ කරයි. නමුත් මම කඩවලුණු තිල්ලීමක් කරනවා මේ සහල් අලෙවි කිරීමේදී සහල් මිල වැඩියෙන් විකුණන්න එපා. පෞද්ගලිකම අදහස සහ අපේ කර්මාන්තකරුන්ගේ අදහ තමයි නැවත වතාවක් රටින් හාල් ගෙන්නන්න නැතුව මේ රටේ පාරිභෝගික ජනතාවට කිසිම අපහසුතාවයක් නොවන ආකාරයට සහල් ටික ලබා දීමයි. කිසිම වෙළඳ සැලකෙන් නිවුරත්න සහල් කියන වෙළඳ නාමයෙන් තියෙන සහල් නම් වැඩිමට විකුණන්න එපා මොකද අපි හැම වෙලද සැලකුණ අපි අවලා තියෙන්නේ මේ අතර ගොවි ගැටලු ගැන ජාතික ගොවිජන එකමුතුවේ සභාපති අනුරාධ තෙන්නකෝන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා ඇමතිවරයා මයික් එකක් දැක්කාම හැම සැරේම කියන්නේ ඔක්කොම ටික ගොවියට දුන්නා අරක දුන්නා මේක දුන්නා කියනවා හැබැයි බිමට ගිහිල්ලා බලපුවාම ගොවියා ළඟට අපි ගොවි බිම්ම ලැබිදපුවාම ගොවියට මේ කියන කිසිම දෙයක් විධිමත් ක්‍රමයට ලැබිලා නැහැ බයිලා ගහනවා විතරයි ඔය කියන දේවල් එක දෙයක්වත් ඉටු උනේ නැහැ මෙවර සිංහල අවුරුද්ද බරපතල අර්බුදයක තමයි මේ රටේ විවගා කරපු ගොවි ජනතාව ඉන්නේ සමහර ප්‍රදේශවල වී ටික අලෙවි කරගන්න බැරි මට්ටමකක් තියෙනවා ලාභ ලබන ටෙලිකොම් ආයතනයේ විකුණා දැමීමට එරෙහිව අද එහි සේවකීන් උද්ඝෝෂණයේ නිරත වුණා. එහිදී උද්ඝෝෂකයින් හා පොලිසිය අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ටෙලිකොම් ආයතනය විකිණීමට එරෙහිව වෘත්තීය සමිති අද උද්ඝෝෂණයේ නිරත වුණා. බලාපොරොටුව ටෙලිකොම් මූලස්ථානයේ සිට පාගමනින් ලෝටස් පාර හරහා ගමන් කිරීමට යාමේදී පොලිසිය ඊට බාධා එල්ල කළා. එහිදී පොලිසිය හා උද්ඝෝෂකින් අතර උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් හටගත්තා. සමාගම් සඳහා මෙරට කනිජ තෙල් අලවියට අවසර ලබා දීමට එරෙහිව කනිජ තෙල් සේවකින් පසුගියදා වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වුණා. ඒ හේතුවෙන් වෘත්තීය සමිති නායකින් ඇතුළු 20 දෙනෙකු අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීමටයි අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර කටයුතු කළේ. ඒ අනුව අනිවාර්ය නිවාඩු යැවූ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් අද හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හමු වුණා. කනිජ තෙල් සංස්ථාව පෞද්ගලීකරණය කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නේදී මෙහෙමයි මගේ නම් අදහස මේ රටේ ලාභ ලබන ආයතන පෞද්ගලිකරණය කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. පාඩු ලබන ආයතන තියෙනවා 100 ගණනක්. රාජ්‍ය ආයතන 100 ගණනක් තියෙනවා පාඩු ලබන පාඩු ලබන ආයතන නම් මේ කෙලින්ම විවරණය කරන්න ඕනේ ඒක අහලා දාන්න ඕනේ. කනිතෙල්ලයිගේ එන්නේ ලාභ ලබන ආයතනෙට ඒක තමයි නේද? කනිතෙල්ල ආයතනේ ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් නේද? ඒකේ කලමනාකරණයේ තියෙන අඩුපාඩු නිසා ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තියෙනවනේ ඇමරිකානු, චීන සහ සමාගම් තුනක් එක්ක මේ ගිවිසුම පාර්ලිමේන්තුවේට තාම සභාගත කරලා නැහැ. කරන දෙයක් කරන්න විනිවිදභාවයකින්. ඒක අපි දන්නවනේ මොනවද අපිට ලැබෙන්නේ මොනවද අපිට නැති වෙන්නේ. අපි ඒකට විරුද්ධයි. හොඳ වෙනසක් වෙනවනම් අපිත් කැමතියි. සංස්ථාවක් වශයෙන් මේ අවුරුදු ගාණක් තිබිච්ච මේ ආයතනේ අන්තිමේදී වැසිලා ඉන්නේ. ඒ බය අපිට තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන හෙට ඇමතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවේදී මේක මේක සභාගත කරයි කියලා. මේ අතර පසුගියදා ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමටද රජය කටයුතු කළා. කෙසේ වෙතත් ඉන්ධන මිල තවදුරටත් අඩු කිරීමට හැකියාව පවතින පපයි විදුලි පාවිච්චි කරන්නන්ගේ සංගමය පවසන්නේ. මේ ඉන්ධන මිල අඩු වුණා. අඩු වුණා කියන එකට හැබැයි අපි සන්තෝෂ නැහැ. අඩුවේ යුතු මුදල දැම්මිලා අනුව. ඩීසල් රුපියල් 180කටත් පෙට්‍රල් රුපියල් 200ක සීමාවටත් ලබා දිය හැකියි කියලා අපි අභියෝගයෙන් අපි කියා හිටිනවා මේ රජයට. දැන් රටවටාපුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු නැකත් සීටුව සාම්ප්‍රදායික චාරිත්‍රානුකූලව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත පිළිකන්වනු ලැබුවා ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී. සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව හා බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශයෙන් බෙහෙවීමෙන් මෙය සංවිධානය කර තිබෙනවා. ජලය සිදුවන හදිසි ආපදා තත්ත්වයකදී ඉන් මුදා ගැනීමේ නිදර්ශනාත්මක පුහුණුවක් ගුවන් හමුදාව සිදු කර තිබෙනවා. ඒ ගුවන් හමුදාපති එයා මාර්ශල් සුදර්ශන පතිරණගේ උපදෙස් මතයි. ගුවන් හමුදා අංක හත ප්‍රවාහන හෙලිකොප්ටර් බලගනය හා ගුවන් හමුදා රෙජිමේන්තු විශේෂ බලකාය එක්ව පානතුර වෙරළ උද්‍යානය අසල මුහුදු තීරයේදී මෙම පෙරහුරුව සිදු කෙරුණේ. මහනුවර ප්‍රදේශයේ දේශීය ව්‍යවසායකත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන විදේශීය වෙනතපලට යොමු කිරීමේ අරමුණින් වූ දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනයක් පසුගියදා මහනුවරදී පැවැත්වුණා. මෙම ප්‍රදර්ශනය සඳහා ව්‍යවසායකින් පනස් දෙනෙකුගේ අත්කම් මූර්ති නිර්මාණ සිතුවම් හා චිත්‍ර ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ප්‍රවෘත්ති අවසන් ඔබට සුභරාත්‍රියක්. දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘති නැරඹීමට ඉහත බටන එක කලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.